በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ቅዱሳን ሰላም እላችኋለሁ። የሚቀጥለውን ከሴልፎን ጋር በተያያዘ እንቀጥላለን። እዚህ በመግቢያ ላይ ላሳያችሁ ሞክረው ነገር አለ። እዚህ ጋር አንድ ሰው ቺፑ እጁ ውስጥ ቀብሯል። የእሱ እጅና ከእጁ መረጃ ለማስተላለፍ ለመቀበል ሞባይል ላው ላይ እንዳለ ተመልከቱ። እንግዲህ ማይክሮቺፕ 666 በእጅ ውስጥ ሲገጠም ከሞባይል ጋራ ማግኔቲክ ሬዲሽን ጋራ በጣም ከፍተኛ ግንኙነት እንዳለው ይህንን major ነገር እንዳትረሱ ነው። እንግዲህ ባለፈው ጠቆም እንዳደረግኩላችሁ የሞባይል ስልኮች ጨረርና አሉታ ያስከተሉትን በተመለከተ ነው። አሁን ጥናቶች በተለይ five G አሁን በቻይና በዩናይትድ ኪንግደም እና በአሜሪካ መሀል በሌሎቹም አገሮች ከፍተኛ ችግር እየፈጠረ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ በሰውነት ውስጥ chip ሲቀበር ያለውን ግንኙነት ነው እያየን ያለ ነው። የሽቦ አልባ ተንቀሳቃሽ ስልኮች ወይም ሞባይሎች እና ከሌሎችም የሰውነት ክፍሎች ጋር አነስተኛም ይሁን ከፍተኛ ችግር እንደ ህመም፣ እንደ አደጋ ያሉትን ሊፈጥሩ እንደሚችሉ ተስተውሏል። እንግዲህ በተለይ እነኚህ የተለያዩ ሴራዎች conspiracy theories የምንላቸው group ኦች ከተለያዩ ግለሰቦች፣ ቡድኖች፣ ቤተሰቦች፣ ግላዊ ድርጅቶች፣ መስሪያ ቤቶች ተቃውሞዎች ቀርበዋል። ሳይንቲስቶችም ይህንን ነገር አረጋግጠዋል። cellphone በተለይ ፋይፍ ጂ four G ም ጋር በተያያዘ ችግር አለ ነው የሚባለው። እንግዲህ አሁን ከነኝህን five G እና four G one G two G three G four G ምንድን ናቸው እነዚህ? እነዚህ የሽቦ አልባ መገናኛ ስልኮች የተፈጠሩበት ዓላማ አለው። ከግንኙነት አኳያ ግንኙነትን በከፍተኛ ደረጃ በጥራት ለማካሄድ ነው። ዳታዎችን እንደሚገባ ለመለዋወጥ ነው። እዚህ ላይ ምንም ችግር የለም። ሁሉም ከፍተኛ ምርታዎችን አሳይተዋል። እንግዲህ one G one G ስንል እንግዲህ ትውልድ አንድ ሁለት G፣ second generation፣ third፣ fourth አሁን እንግዲህ የተፈጠረ ያለ ፎርዝ ፊውዝ ጀነሬሽን ነው። እዚህ ጋር mobile generations የሚል ታገኛላችሁ። G one፣ G two፣ generation two፣ generation three እያለ ማለት ነው። ፎቶቸው እዚህ ላይ በግልጽ ተጽፏል። እንግዲህ one G የሚባለው የመጀመሪያው ድሮ ያለ ማለት ነው። እንግዲህ <clears throat> ይሄ ከሀያ ዓመት በፊት ይሄ ገመድ አልባው የስልክ መገናኛ ነው። ጥራት ብዙ ድምፁ ጥራት አልነበረውም። እንደገና ፍጥነትም አልነበረውም። የሚይዛቸውም ዳታዎች ደግሞ በጣም አነስተኛዎች ናቸው። እንግዲህ እነኚህ እዚህ ጋር አንድ chart አለ። አሁን እንግዲህ ከመጠቀም ጋር በተያያዘ በጌጋ ህርትዝ በ kilobytes እንደገና ከኢንተርኔት ጋር በተያያዘ ከኢንተርኔት ውጪ የነበሩ ግንኙነቶችን ነው። ሁሉንም እንግዲህ ለመዘርዘር ያው ጊዜው አይበቃም። እንዲሁ ግን ለምሳሌ አሁን one G የነበረው ሰላሳ ሰላሳ ኪሎ ህርዝ ነበረ እንትኑ የ frequency ው የድምፁ መልእክቱ ሲተላለፍ ማለት ነው። አንድ ህርዝ የምንለው አሁን ኪሎ ህርዝ የምንለው አንድ ሺህ ጊዜ በሰከንድ አንድ ሺህ ጊዜ ድምፅ በተከታታይ ሲሆን ማለት ነው ወደ ሜጋ ሄርዝ ወደ ጌጋ በሚሄድበት ጊዜ እየጨመረ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን one G 30 ኪሎ ሄርዝ ነበረ። ከዛ ወደ two G ሲገባ ወደ 1.8 ጌጋ ሄርዝ ነው ሄደው 1.8ን እንግዲህ በአንድ ሚሊየን ስናበዛው ማለት ነው አሁን ስሪጂ ወደ 1.6 እስከ 2 ጊጋ ሄርትዝ ነው ሄደው። four G ሲሆን ደግሞ ወደ 2 ነጥብ እስከ 8 ጊጋ ሄርዝ ነው ሄደው። 5 ጂ እስከ 30 ጊጋ ሄርዝ ሊሄድ እንደሚችል አሁን ለምሳሌ ይሄ one G የሚባለው በአንዱ ሁለት ኪሎባይት ነው። ሁለት G ሲሆን 14 ኪሎባይት እንደገና 3 G ሲሆን ሁለት ሜጋባይት four G ሲሆን ደግሞ 2000 megabytes እያለ ይጨምራል ማለት ነው። ይህ መልእክቱን ለማስተላለፍ የሚሸከማቸውን frequency ውን የሚያሳይ ነው። እንግዲህ በተለይ ወደ five G ስንመጣ አሁን በጣም latest የሆነው የሽቦ አልባ መገናኛ ዘዴ በከፍተኛ ፍጥነት ነው መረጃዎችን የሚያስተላልፈው ነው የሚባለው። የቀድሞቹ የገመድ አልባ ስልኮች ከአንድ እስከ አራት ያሉትን ስንመለከታቸው <clears throat> ለምሳሌ ከ700 ሜጋ ህርትዝ እስከ 6 ጊጋ ህርትዝ ነበረ ድግግሞሹ። ይሄ የአምስት የአምስተኛው ትውልድ የሞባይል ስልክ ግን ከ28 እስከ 100 ጊጋ ህርትዝ በሚደርስ ድግግሞች ነው መስራት የሚችለው። እንግዲህ አሁን ስናነጻጽር አራት G ማለት አሁን በምድራችን እየተጠቀምንበት ያለው አራት ጂ የሚባለው ገመድ አልባው የስልክ መገናኛ ዘዴ ከሶስት G ጋር ሲነጻጸር አራት G በአስር እጥፍ ከሶስት ጂ ሲበልጥ አምስት G ጋር ስንመጣ ደግሞ ከአራት G ጋር ሲነጻጸር መቶ እጥፍ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ከፍተኛ ልዩነት ነው። እዚህ ጋር አሁን ስዕሉን ስትመለከቱ ለምሳሌ አሁን ስሪጂ አንድን ነገር download ለማድረግ 26 ሰዓት ቢወስድበት three G በ26 ሰዓት download ሊያደርግ ያለውን four G በስድስት ደቂቃ download ያደርገዋል ማለት እንግዲህ በስሪጂ እና በፎርጂ መሀል ያለውን ተመልከቱ። በ four G እና በ five G ማለት ነው። በነኚህ ስልኮች ገመድ አልባ ስልኮች መካከል ያለውን ስንመለከት four G በስድስት minute በስድስት ደቂቃ ውስጥ download ያደረገውን የሰራውን ነገር ይሄ five G የተባለው በሶስት ነጥብ ስድስት ሰከንድ ይሰራዋል ማለት ነው። ይታያቸዋል። በጣም ከፍተኛ ልዩነት ነው ማለት ነው። ልክ አሁን መረጃዎችን information ኖችን ከተለያየ አገር ለመለዋወጥ ከተፈለገ በከፍተኛ ፍጥነት ማለት ነው። በዚሁ አይነት ነው የሚሰራው ስራው። ስራው በሙሉ እንደዚሁ ይሰራል። ይሄ እንግዲህ በሜጋሀርትስ የሚሰራው የ one G ትውልድ ቬሪ ሃይ ፍሪኩንሲ በጣም ከፍተኛ ፍሪኩንሲ ነው one G ያለው። ሁለት G ሶስት G እና አራት ጂ አልትራ ሃይ ፍሪኩንሲ እጅግ በጣም ከፍተኛ ፍሪኩንሲ ነው። ይሄ በጌጋሀርትስ የሚሰራው አምስተኛው generation ደግሞ በ super high frequency ነው የሚሰራው። ጊጋርትዙ እየጨመረ እየጨመረ ነው የሚሄደው እና በአንድ ሁለት ሶስት እና አራት G መካከል ያለው ልዩነት ራሱ ከፍተኛ ነው። አሁን በዱር መጀመሪያ ይሄ walkie talkie የምንላቸው ሞባይል ስልኮች የነበሩበት ጊዜ እሱ ነው ቬሪ ሃይ ፍሪኩንሲ የምንለው። እንደ ከቴሌቪዥን ጋር ከሬዲዮ ጋር በተያያዘ ደግሞ ሁለት ሶስት እና አራት G ሞባይሎች ከዛ ጋር የተያያዘ ነው። ወደ ፋይፍ ጂ ስንመጣ ሳተላይቶች ያሉ ከኢንተርኔት ጋር በተያያዘ ነው የሚሰራው እና ጥራቱ አምስት G ፈጣን ነው፣ በጥራት ነው የሚሰራው። እንደገና አርኪ ነው ማለት ነው። ግን ከአራት G ጋር ሲነጻጸር five G ከአራት ጂ መቶ ጥፍ ነው የሚበልጠው ማለት ነው። ከዚህም የተነሳ እንግዲህ አሁን ትውልዱ ወደዚህ ወደ ፋይፍ ጂ እየሄደ ነው። አሁን ከነዚህ ከፋይፍ ጂ አፈጣጠር ጋር በተመለከተ እንግዲህ መጀመሪያ የሰራችው ጀርመን ናት። በ2025 ነበረ በፋይፍ ጂ ለመጠቀም ምዕራብ አውሮፓ የአውሮፓ ሀገሮችና ሰሜን አሜሪካ ያሰቡት። አሁን ቻይና 25 percent፣ አውሮፓ 31 percent፣ ጃፓን 45 አሜሪካ 49 በቴክኖሎጂ ለመጠቀም እንዲህ አይነት ስልት ነበራቸው እና በዚህ መካከል ላይ ነው እንግዲህ አሁን ቻይና በ2025 በከፍተኛ ደረጃ በዓለም ሊሰራጭ የነበረውን በ2020 ላይ 2019 ላይ ቻይና ሁዋዌ ያው ለቀቀችው ማለት ነው። ይህን በ five G መጠቀም ጀመረች። ወደፊት ማለትም በ2025 የሚመጡ የህክምና ቀዶ ጥገና ከእርሻ፣ ከኢንዱስትሪ፣ ከቴክኖሎጂ ጋር የተያዙት ከአሁኑ አጠቃቀም ጋር ሲገናኝ በጣም በጣም በጣም በከፍተኛ ደረጃ ጥራቱ ለምሳሌ አሁን በአሁኑ ጊዜ አንድ ሰው ካንሰር አለበት ወይስ የለበትም ለማለት ከሰውነቱ ውስጥ እጢ ይወሰዳል። እጢው አሁን እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገሮች በተለይ ወደ ጳውሎስ ሆስፒታል ይወሰዳል፣ ይመረመራል፣ ከልቸር ይሰራል። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ውጤቱ። ነገር ግን ፋይፍ ጂ ስራ በሚጀምርበት ጊዜ በአንድ ሰው ውስጥ ያለውን የካንሰር ወይም የህመም አይነት ለመለየት ምናልባት በደቂቃዎች በ micro ሰከንዶች ውስጥ ሊሆን ይችላል የሚለየው። ፋይፍ ጂ እንግዲህ እንዲህ አይነት ስራዎችን ለምሳሌ አንዲት ላም ብትታመም ማለት ነው ያቺ ላም ምን አይነት ህመም ነው ብላ የተከሰተው እንሆናለች። እሱን ለመለየት ምናልባት በሰከንድ ውስጥ ከሰከንድ ባነሰ ጊዜ ውስጥ ሰዎች ሊሰሩት ይችላል። እንግዲህ አሁን ይሄ ፋይቭ ጂ ስራ ሲጀምር four G ም አሁን አንዳንድ ቦታ እንዳለው በደም ውስጥ chip ኡ በሚገጠምበት ጊዜ ከሰው ሰውነት ጋር በተያዘ መልኩ ነው የሚሰራው። ይህንን አሰራር በፎርጂም ቢሆን በፎርጂም ቢሆን በፋይቭ ጂም ቢሆን ስሪ ጂም ላይ በተመለከተ lower frequency ቢኖራቸውም በሰው ሰውነት ላይ በእንስሳትም ተሞክሮ አደጋ ፈጥረዋል ብለው የሚቃወሙ ሰዎች ተነስተዋል ማለት ነው። ሁሉም ገመድ አልባ የሆኑ ስልኮች አካልን ይጎዳሉ የሚል የተለያዩ ተጠቃሚዎች የተለያየ አይነት አስተያየት ሰጥቷል። ከአንድ ጂ እስከ ፋይቭ ጂ ያሉት ደረጃቸው ቢለያይም በተለይ አራተኛው G ይጎዳል የሚሉ ምስክርነቶችን አሉ። five G ተንቀሳቃሽ ስልኮች ገና ሳይጀመሩ ማለት ነው አሁን ባለፈው November ከሚጀመሩ በፊት ችግሩ ሊፈጠር እንደሚችል ሰዎች ጠርጥረው ነበር። ተመራማሪዎች፣ ምሁራን፣ ባለሙያዎች አስተያየት ሰጥተዋል። በ five G ከመጠቀም አኳያ ማለት ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ የሞባይል ስልክ ከ10 እስከ 15 ዓመት የተጠቀሙ ሰዎች በሰውነታቸው ላይ ችግር እንደፈጠረባቸው አስተያየት ሰጥተዋል። አንዱ እንግዲህ እኔ ራሴ ማለት ነው እኔ ራሴ በደረቴ አካባቢ ላይ 15 ዓመት ሞባይል ከተጠቀምኩ በኋላ ችግር ፈጥሮ አግኝቻል ሌላኛው የጀርመን የዶቼ ቬሌ የዜና ማሰራጫ የሬዲዮ የዜና ማሰራጫ ክፍል የ five cellphone ኦች መረጃ መረብ በጤና ላይ ችግር ይፈጥሩ ወይም አይፈጥሩ እንደሆነ ጥናቶችን አካሂዷል። እንግዲህ በዘመኑ ያሉትን እንደ five ሞባይል ስልኮች መጠቀም የሚፈነጠቁት የጨረር ክፍሎች በሰውነት ላይ ችግር ሊፈጥሩ ይችላሉ የሚለውን ስጋት ትኩረት በመስጠት ነው ይሄ ዶጀቤሌ የተባለው የጀርመን የዜና ማሰራጫ ክፍል ጥናት ያደረገው። እና የ five G cellphone መረጃ መረብ አጠቃቀም የጀመረችው ጀርመን ይህንን ጥናት እንግዲህ ስታካሂድ አብሮ ያሉትም አንዳንድ ሰዎች ችግር መፍጠር አለመፍጠሩን በደንብ ጥናቱ ይካሄድ ተብሎ እንደገና የዓለም አቀፉ የብዙሃ መገናኛ ስርጭት ዘርፍ ጥናቱ ይካሄድ ብለው እርምጃ ወስዷል። እንግዲህ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ሁለት ነው የተከፈሉት። ብዙ ጎጂ አይደለም የሚሉ አሉ። ትንሽ ክፍል ይጎዳል የሚሉ አንዳንዶችንም አይጎዳም። የዓለም የጤና ጥበቃ ድርጅት ክፍል ዘርፍ የሆነው በኢኤምኤፍ ጉዳይ የዓለም አቀፉ የኤሌክትሮማግኔቲክ ኃይል ፕሮጀክት ተመራማሪ ክፍል ባለፉት አስርት ዓመታት ጥናት እንደዘገበው በጤና ላይ የሚፈጥረው የከፋ ችግር የለም በሚል ነው እንግዲህ የደመደሙት። ሆኖም ግን ጥናቱ መቀጠል አለበት የሚል ደግሞ በዚሁ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ይሄ electromagnetic field ጉዳት ሊያደርስ እንደሚችል አስተያየት ተሰጥተዋል። ግን ጥናቱ መቀጠል አለበት የሚል ነው። ይሄ የኤሌክትሮማግኔቲክ ኃይል ፕሮጀክት ተመራማሪ ክፍል ባለፉት አስርተ ዓመታት ጥናት እንደዘገበው በጤና ላይ የሚፈጥረው የከፋ ችግር እንደሌለ ቢገልጽም የጤና ድርጅቱ ባለፉት አስርተ ዓመታት ጥናት እንዳሳየው ጥናቱ ክፍተት ያሳያል እና ሌላ ተጨማሪ ጥናት መደረግ አለበት ብለው ነው ሀሳብ የሰጡት። ሌሎች ሳይንቲስቶች ከሁለት G እስከ አራት G ያለውን ጥናት በተመለከተ በሰውነት ላይ ከፍተኛ ቱጂም ስሪጂም ፎርጂም ከፍተኛ ድካም በወንዶች ቆለጥና ዘር ላይ በወንድ sperm ላይ አደጋ ማድረስ በ nerve system መዘበራረቅ ችግር እንደፈጠሩ ከአንጎል ላይ ችግር እንደፈጠሩ እዚህ ጋር አሁን ባስቀመጥኩትም መረጃ የቀረቡ ሀሳቦች አሉ። በዩናይትድ ኪንግደም ደግሞ በዩናይትድ ኪንግደም የጸረ five G ተቃውሞ እንቅስቃሴ አንደኛው ኮንስፓረሲ ቲዮሪ ነው። በዩኬ የሚገኙት አንዳንድ በሚስጥር የተቃውሞ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ነዋሪዎች የፋይፍ ጂ ቴክኖሎጂ ጎጂና የኮሮና ቫይረስ አባባሽ ነው ሲሉ ሀሳባቸውን ገልጸዋል። የዚህ የጸረ ፋይፍ ጂ ፋይፍ ጂ አንጠቀምም የሚሉ አክቲቪስቶችም ነበሩ። እንደሚሉ ከፍተኛ ፍጥነት ያላቸው ተንቀሳቃሽ ስልኮች ለአመታት በሰው ላይ ጉዳት ሲያደርሱ ተስተውለዋል ብለዋል። ይሄ ሚስጥረኛ ተቃዋሚ ቡድን በተለይ በ2020 ጥር ላይ የኮሮና ሲጀምር ሊጀምር አካባቢ የ five G cellphone የኮሮና ቫይረስን የኮሮና ቫይረስን አንደኛ ስርጭቱን ያባብሰዋል፣ ሁለተኛ ቫይረሱ ራሱ ከ five G ለሚደርሰው በአካል ላይ አደጋ እንደ መሸፈኛ ያገለግላል የሚል ትንቢታዊ ነገርም ተናግረው እንደነበረ ልክ እነሱ ባቀረቡት ሀሳብ መሰረት የ five G ችግር ሲፈጠር ለኮሮና ቫይረስ እንደ መሸፈኛ አድርገው ተጠቅሞበታል። ሌላው የ አምሳ የዓለም ሳይንቲስቶች ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያቀረቡት ማመልከቻ ነው። እነዚህ የተንቀሳቃሽ ስልኮች የ electromagnetic wave አጠቃቀም አደጋ እንዳለው አስበው በዓለም ያሉ ወደ 250 የሚጠጉ ሳይንቲስቶች ጉዳቱን በተመለከተ ለተባበሩት መንግስታት ለዓለም የጤና ድርጅት ክፍል የሁለት G የሶስት G እና የአራት G የ network ገመድ አልባ ስልኮች ሊፈጥሯቸው የሚችሉትን ዝርዝሮች በማመልከት በ electromagnetic የሬዲዮ ሞገድ የካንሰር በሽታዎችን ሊፈጥሩ እንደሚችሉ ተፈራርመው አቤቱታ አቀርቧል። እንግዲህ እነኚህ ሳይንቲስቶች ናቸው ይሄንን ነገር ያቀረቡት። ሌላው የጀርመን ዩኒቨርሲቲ ምርምር ማዕከል ሰራተኛ የሆኑት ሳራ ድራይቨን የተባለው ሰው ያቀረቡት ነው። በዚህ በጀርመን ዩኒቨርሲቲ electromagnetic ጨረር ለአካባቢ ተስማሚ መሆኑን አለመሆኑን ከማጥናት ጋር በተያያዘ ሳራ ድራይቨን ምን ብለዋል? ጠንካራ የሆነ የሬዲዮ ፍሪኩንሲ በአይጦች ላይ ካንሰርን እንደፈጠረ ከአሜሪካ ከደረሳቸው መረጃ በመነሳት እንዳሳወቁ ከጀርመኖች ጋር አብረው ይሰሩ ነበር። ለ cellphone ወይም ሞባይል five G ግልጋሎት የሚሰጠው በአንድ ሚሊሜትር ውስጥ ያለው የጨረር ሞገድ ፍጥነት ደረጃው ከ30 እስከ መቶ gigahertz መሆን ያለበት። ይሄ ከሆነ ከተመራማሪው ለጀርመኑ የዶቼ ቤሌ የሬዲዮ ማዕከል በኢሜይል እንደገለጡት የተለያዩ አይጦች እያንዳንዳቸው ከ24 ሰዓት ውስጥ ለዘጠኝ ሰዓታት ለ electromagnetics ኃይል ጨረር ይሄ electromagnetic frequency ቢጋለጡ በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ለነርቭ ስርዓታቸው ላይ በነርቭ ስርዓታቸው ላይ በአንጎላቸው ላይ በልባቸውና በ sperm ማመንጫ ቆለጣቸው ላይ አደጋ ሊከሰት እንደሚችል በተጨማሪም የሴሎች መሞት መጨመር እንደሚሆን ዘግቧል። ተመራማሪው አንድ ሰው በአእምሮ መያዝ ያለበት ጉዳይ እንዳሉት መያዝ ያለበት ጉዳይ እንዳሉት ይህ ጥናት በተደረገበት ጊዜ የ five G ቴክኖሎጂ ጉዳይ ስራ ላይ አለመዋሉን ነው። ማለት የፋይፍጂ ጉዳይ ከመነሳቱ በፊት ነው ይህን ጥናት ያጠኑት ለማለት ነው። አንዳንድ ተመራማሪዎች ደግሞ በአጽንኦት ያሰመረበት ጉዳይ አለ። ይኸውም የወጣቶችና የልጆች የራስ ቅል አንጎል ትንሽና ውፍረቱ ስስ ከመሆኑ የተነሳ የኤሌክትሮማግኔቲስ ሞገድ ኢኤምኤፍ አንጎላቸውን የበለጠ ለአደጋ ተጋላጭ እንደሚያደርገው እዚህ በፎቶ ላይ የተገለጸ ነገር አለ። ሌላው በአሜሪካ ያለው የበርክሌ አስተዳደር ለህዝቡ የሰጡት መግለጫ ነው። እዛ ላይ የቀረበው five G ን መስተጋብር በተመለከተ የተለያዩ ቡድኖች አቅርቧል። ይሄ ስልክ አጠቃቀም አንዳንድ ግለሰቦች የሰውነትን ጤንነት እንደሚጎዳ፣ አንጎልን እንደሚጎዳ፣ ኦቲዝምን እንደሚፈጥር፣ ጽንስን እንደሚያጨነግፍ ተናግረዋል። አንዳንድ ሳይንቲስቶች ደግሞ አደጋ የለውም ይህ የሀከርስ ውዥንብር ነው ብለው እንደተናገሩ ይሄ ሀሳብ አለ። በኒውዚላንድ አሁን እንግዲህ ይሄንን ሳይንቲስቶችም ያጠኑት ነው። ወደ ኒውዚላንድ ደግሞ ስንመጣ የኒውዚላንድ ዜጋ የሆነች አንድ ሴት በኒውዚላንድ ተሰራ የነበረች የ five G ጥናት ቴክኖሎጂ ወደ ወደምታስተዳድርበት አገር ወደ ከተማ እንዳይገባ ከልዩ ልዩ መረጃዎች ባገኘችው evidence five G ወደ ሀገሯ እንዳይገባ እንደተከላከለች እና ያንን እንዳቆመች ነው። ይሄ ፋይቭ ጂ tower ወይም ደግሞ ምሰሶ በእሷ በምትኖርበት አካባቢ እንዳይተከል ይቺ ግለሰቧ ተቋሙ አነስተኛ ቢሆንም በ24 ሰዓት ውስጥ በተደጋጋሚ ይሄ ጥቅም ላይ ከዋለ ይሄ የ five G የ electromagnetics ጨረር ስርጭት በተደጋጋሚ ጥቅም ላይ ከዋለ አደጋ አለው በሚል ነው የተናገረችው። ካሜላ ሪስ እና ጆናታን ሳሜት የሚባሉ ተመራማሪዎችም ያቀረቡት ነገር አለ። ካሜላ ሪስ ለ12 ዓመታት በአስተማሪነት ስትቆይ እንደ 2020 ዓመት የአየር ንብረት ለውጥ ክላይሜት ቼንጅ የሆነበት ጊዜ አላጋጠምም ብላለች። ለዚህም የ five G ጨረር መለቀቅ ሲሆን ሊሆን እንደሚችል ሀሳብ አቅርባለች። በአንዳንድ አካባቢ የሽቦ አልባው ኢንዱስትሪ ለአምስት G ግንባታ ምስረታ ብቻ ወደ 275 ቢሊዮን ዶላር እንደሚወጣ ገልጻለች። ይህም በጣም አደገኛ ወጪ እንደሆነ የህብረተሰብን ነገር እንደሚጎዳ ነው። አንዳንድ ምሁራን ርቀቱ አጭር ሲሆን ፍጥነቱ ማለትም የማይክሮዌቭ ሰውነትን ሲመታ ይሄ አንድ ሳይንቲስት ያጠኑት ነው። የማይክሮዌቭ ጨረር ሰውነት ላይ በሚያርፍበት ጊዜ ትንሽ ጉዳት ሊኖረው እንደሚችል ሆኖም ግን ከፍተኛ speed ካለው የሰውነትን አተሞች ስለሚያፈርሳቸው ኤሌክትሮኖች ከአተሞች ስለሚላቀቁና ስለሚረግፉ ደረጃ በደረጃ ዲኤንኤ ሊያወድም ሊጎዳ እንደሚችል ከዛም በተያያዘ መልኩ ካንሰርን ሊያመጣ እንደሚችል ይህንን ደግሞ የተናገሩ ሰዎችም አሉ። ከኔትወርክ ጋር በተያያዘ ያለው መጠን መጠኑ ጉዳት ሊያደርስ እንደሚችል አራቱ የአሜሪካ ግዛቶች ህዝብ ደግሞ የተቃወሙትም ያቀረቡት ተቃውሞ አለ። አሁን በካሊፎርኒያ፣ በሰሜን ዳኮታ፣ ኦክላሆማና ዊስኮንሲን ያሉት የአሜሪካ ግዛቶች ይሄ RFID radio frequency identification microchip በሰራተኞችና በሌሎች ላይ እንዳይገጠም ይሄን ban አድርገውታል። ይሄ መገጠም የለበትም ብለው እንደከለከሉ እንግዲህ ይሄ ከዌብሳይቶች ከተለያዩ መረጃዎች ተገኝቷል። የአውሮፓ ግዛቶችም እንዲሁ ኒውዚላንድ፣ ቤልጅየም፣ ብራሰልስ ይሄ በ2020 ጥቅም ላይ ይውላል ብለዋል። ሆኖም ግን ቅሬታ አላቸው። የቤልጅየም ሰዎች ሬክላም ይዘው ወጥተው no no five G እንዳሉ no five G no five G አያስፈልግም። we don't want our mind explode አእምሯችን እንዲፈነዳ አንፈልግም። no more radiation ከእንግዲህ ወዲህ ተጨማሪ የሴልፎር ጨረር አያስፈልግም። ሰዎቹ በየቀኑ ይሄንን ኤሌክትሪክ electromagnetic force ወደ ህይወታቸው ስለሚመጣ ችግር ፈጥሮብናል ብለው እንደተቃወሙ ነው። ካተሪና ቡችሆልዝ በመባል የምትታወቀው ጋዜጠኛ በጃንዋሪ 30 2020 ላይ ደግሞ ባወጣችው መረጃ እንደ አውስትራሊያ፣ ኒውዚላንድ፣ ጃፓን፣ ታይዋንና አሜሪካ ያሉት ሀገሮች ከ five G ጋር በተያያዘ ያለውን የንግድ ግንኙነት ለማገድና ከሞባይል መረጃ መረቦቻቸው ለማስወጣት እንደወሰኑ ገልጻለች። ዩናይትድ ኪንግደም ከአምስት G ጋር በተያያዘ ያለውን የስራ ትስስር ወደ 35 percent ዝቅ ለማድረግ እንደወሰነችም ይሄ ሀሳብ ከዚች ጋዜጠኛ ወጥተዋል። ካናዳም ለመወሰን በማመንታት ላይ እንዳለች እና ፈረንሳይም ከፋይፍ ጂ ጋር በተያያዘ ያለውን የማምረት መስተጋብርን ለማቀብ እያስቡበት መሆኑን ቢታወቅም ሊከሰት ባለው አደጋ ላይ ትኩረት እንደሚሰጡ ይሄም ነገር ታውቋል። ዴንማርክ፣ ስዊድንና ቤልጅየም አንድ ሶስተኛ መረጃ መረብ የ cellphone ግንኙነታቸውን ከቻይና ጋር ስለሆነ አጣብቂኝ ውስጥ የገቡ ይመስላል። ሆኖም ግን የዳች ግዛት በቀጣይ ከቻይና ጋር የሚኖረውን የ five G መረጃ መረብ ግንኙነት እንዲያማቋርጡ አመላካች ሀሳብ አለ። ሌላኛው በርክሌ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ያለ ከተማ ነው። በዚህ ከተማ ላይ ከፍተኛ ማስጠንቀቂያ የበርክሌ ግዛት ለህዝባቸው በጽሁፍ ከማስጠንቀቅ አካየ የወሰዳቸው የወሰዳቸው የጻፏቸው ደብዳቤዎችም እንዳሉ የሚያሳይ ነው። እዚህ ላይ የምታዩት ፎቶ ላይ በዜና የተነገረ ነው። በበርክሌ ከተማ ውስጥ በአሜሪካ የበርክሌ አስተዳደር ለህዝቡ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። ተንቀሳቃሽ ስልኮቻቸውን በተመለከተ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሁን እዚህ ጋር የምታዩት RF exposure lab ይላል። ይሄ ትልቅ ህንፃ ነው። እዚህ ላይ አጠር አድርጎ ነው የሚያሳየው። አርኤፍ የሬዲዮ ፍሪኩንሲ ኤክስፖዠር ላብ ይላል። ይሄ lab ምንድን ነው? ሞባይል ከተገዛ በኋላ በቀጥታ ወደዚህ lab ነው የሚሄደው። አሁን ይቺ ሴትዮ ማሽኑን ይሄ ራሱ ቢጫ የሆነው ማሽን አለ። ሴትዮዋ mobile phone ከገዛችው በኋላ ወደዚህ ድርጅት ወስዳ ነው ያስመረመረችው። ስታስመረምረው mobile phone ኑ በዚህ ማሽን ውስጥ ይገባል። ከሰው አንጎል ጋር በተያያዘ frequency የሆን ሞባይሉ እዚህ ውስጥ ገብቶ ነው ያለው። ከገባ በኋላ የሰውን አንጎል ምን ያህል ሊጎዳ ይችላል እና እዚህ ጋር ይለካል። ከተለካ በኋላ እንግዲህ ያው ለግለሰቧ አስፈላጊ ምክር ከተሰጣት በኋላ ይዛ ትሄዳለች ማለት ነው። የበርክሌ ዘ ሲቲ ኦፍ በርክሌ ሪኳይር ዛት ዩ ቢ ፕሮቫይድድ ዚ ፎሎዊንግ ኖቲስ የሚል አንድ ጽሁፍ አለ። እንዲህ ይላል ጽሁፉ የተበተነው ኢፍ ዩ ካሪ ኦር ዩዝ ዩር ፎን ኢን ፓንትስ ኦር ሸርትስ ፖኬት ኦር ተግድ ኢንቱ አ ባር into a bra when the phone is up on and connected to a wireless network, you may exceed the federal guidelines for exposure to አርኤፍ ራዲሽን ይላል እና አሁን ምንድን ነው ሞባይል ፎን በሚጠቀሙበት ጊዜ ክፍት ካደረጉት ፓንታቸው ስር ጡታቸው ስር ሌላም አካባቢ ከተደረገ የመንግስትን መመሪያ የመጣስ ያህል እና ማድረግ የለባችሁም ነው መንግስት ያወጣው ይሄ አሜሪካ። እንግዲህ አሁን ከዚህ ጋርም ተያይዞ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ግንኙነት አለው የሚሉ አሉ። ኮሮና ቫይረስ ከ five G ስርጭት ጋር የተያያዘ ነው ነው የሚሉት። ኮቪድ-19 የጀመረው በ November 2020 በቻይና ውሃን ከተማ እርጥበታማ የገበያ ቀን እንደሆነ ይሄ የታመነ ነው። እንደ አጋጣሚ ደግሞ ያ የህዳር ወር ቻይና ጥቂቶቹን የ five G ድረ ገጾች ስራ እያስጀመረችበት ጊዜ ነበር። ይህ ጭምጭምታ ስር እየሰደደ የመጣው አራት ነጥብ ሁለት ሚሊዮን ተከታዮች ያለው በአሜሪካዊ ዝነኛ ዘፋኝ ኬሪ ሂልሰን በትዊተር ገጽ መልእክቱ በዚያን ሳምንት five G ን ኮድ ኮቪድ-19ን ግንኙነት አላቸው ብሎ እንዲህ አይነት ጽሁፍ ጽፎ ነበር። ምን አለ? ሰዎች ስለ ሞባይል five G ለአመታት ሲያስጠነቅቁን ሞክረዋል። የሰዎች አቤቱታዎች፣ petitions፣ ድርጅቶች፣ ጥናቶች ወዘተ አሁን እያለፍንባቸው ያሉት የኮሮና እልቂት፣ ክሰት ልምምዶች የማይክሮዌቭ ጨረር ውጤቶች ናቸው ብሎ ተናግሯል። November 1 2019 ቀን ቻይና 5ጂ ለቀቀች። ሰዎች ድንገትና በድንገትና በከፍተኛ ፍጥነት እየወደቁ መሞት drop dead ጀመሩ የሚልን ነገር ለቆ ነበር ይሄ ሰው ማለት ነው። ሌሎችም ዝነኞች ይህንን ነገር በተመለከተ መረጃዎችን ለቀው ነበር። ከኮሮና ቫይረስ ጋር የተያያዘ ነገር አለው ብለው በተደጋጋሚ ነው ሰዎች የተናገሩት። አንድ ውዲ ሃረልሰን የተባለ ሰው እንደተናገረው ደግሞ ኮሮና ሽፋን ነው፣ የ five G ሽፋን ነው ብለዋል። በአሜሪካ ከታወቁት ፊልም ፈጠራ ዲሬክተር፣ ደራሲና የጨዋታ ተዋናይ የሆኑት ሰው ሁለት ነጥብ ሁለት ሚሊየን ተከታዮች ይዞ በዚሁ ሙያ ተሸላሚ የነበረው ሰው ውዲ ሃረልሰን የተባለው በኢንስታግራሙ ላይ ለኮሮና ቫይረስ ችግር መንስኤ five G ነው ብለዋል። ጃሰን ጋርደን የተባለው ሌላው የቲቪ ሰው ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ የኮሮና ቫይረስ ከ five G ጋራ ግንኙነት አለው። በዩናይትድ ኪንግደም ደግሞ ወደ ይሄ tower ኦቻቸውን ሲያቃጥሉ በርን ኦል ዚ ፋይቭ ጂ ማስተስ ዳውን ይሉ ነበር። አቃጥሏቸው፣ መቃጠል አለባቸው ብለው ነበር። ይሄም ራሱ እንግዲህ አንድ ሌላ ችግር እንዳለ አመለካች ነው። ከዚሁ የሚቀጥለውን እንደ መግቢያ አድርጌ በሚቀጥለው አካፍላችኋለሁ። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን።